Właściwie zabezpiecz swój komputer. Tato! Mhm. Tato, mam urodziny w środę. No wiem. Pamiętam przecież. I w sobotę mam imprezę. Aha. I co? I chciałbym kupić dużo balonów, żeby było kolorowo. Okej. Chodź no, poszukamy w internecie. Wyszukiwarka. Wpisujemy balony i... O, kołe baby! Kurczę. Zapomniałem o programie filtrującym.